Astăzi vreau să îți vorbesc despre a împlini. Sunt aici pe covorul roșu al meu imaginar și uh, îmi împlinesc uh, visul de a mă juca. În uh, Dex a împlini înseamnă a, și are și sensul de a expira și aduce ceva la bun sfârșit. Și mi-am dat seama că mie nu îmi place să duc nimic la bun sfârșit și o să spun un secret, nu îmi place să termin uh, ultima pagină dintr-o carte asta e. Probabil că nici visul meu nu pot să-l duc la bun sfârșit, pentru că dacă îl duc la bun sfârșit, ce mai fac după aia? Trebuie să am alt vis. Asta e. Ehm, sper că îți place covorul uh, roșu. Pentru tine ce înseamnă am primit? Ceau!